有很多朋友问，培训之后我们是不是推荐就业？其实培训过程中，你很多同学们啊，他们都是拳馆或者健身俱乐部的老板或经营者啊。其实培训过程中，他们也在挑人。我们有很多这样的案例，包括像一些培训机构的导师，他们就是从我们的认证教练里面去选出来的。而且我们线下有三百多家合作的场馆，如果你足够优秀，或者你是个潜力股的话，不用你说，我一定主动去找你，你机会非常大的。